kipi sema bwana? Poa sana bwana Wilo. Uko poa? Uko vipi bwana? Eh, naona siku hizi unakaa pesa ina ina ina kukuza tumbo. Pesa ni kwa sana bwana. Sasa yeah. ina ngojea 10 million. 10 million ni hapa nikupeleke na gunia tuchukue bwana. Nimewekelea bet bwana 20 bob. 20 bob. 20 bob na nangojea 10 million. Naona tatu zimeingiana. Sasa eh. nimeenda nichukue madondo pale. Niwahi tu ani nichukue madondo. 20 bob upate 10 million. Utaingia bwana. Hapa Kenya ama ni Kesho tunaenda showroom kesho eh. Sawa, hiyo kesho nibebe gunia eh, unangoja 10 twani ya nini unangoja 10 ah, Sina kuambia ni asafa leo tu alafu kesho itakuwa. Huyu ni Muhindi ama ni Mzungu? Madam. Madam. Acha mimi niongee. Mbona mzumeumbwa? Inawezekana ni malaika inatembea imeangushwa chini. Yaani nyinyi hakuna Sasa mbona unaanza kututusi? Unatutusi. Hakuna sikwende kama vinatisika na msimamishanga na kila namba wewe. Hizo nyama zako kidogo sisi sasa moja moja. Sisi tumekuambia usimame, ni cha sana kwa hii maisha. Nani ameharibu hewa hapa? Ukuje ukae chini upumzike. Hii maisha imekutesa sana, unaanza kuturingia. Na na Vera Sidika tunamuitisha namba na anatupea. kwa wewe mweupe sasa tunakutemekea kwenda huko.